我是神经内科的秦医生。我的朋友思思最近一段时间右手总是觉得特别的麻木，去医院一看，诊断是腕管综合征。这是为什么呢？其实呀，支配我们手部有一根神经叫做正中神经，当它经过我们腕管的时候，如果受到了压迫，就会导致它所支配的局部产生麻木的感觉，这个就叫腕管综合征。所以，如果出现了手麻的情况，可能是神经压迫所导致的哦。 我的朋友思思诊断腕管综合征之后，到底需要做哪些检查呢？首先，当我们去看医生的时候，专科医生会进行详细的体检，判断是否存在腕管综合征的点体征。其次，我们还可以做肌电图、神经传导的检查，检查我们的正中神经是否存在损伤。最后呢，我们还可以做腕部的核磁共振，观察正中神经和它周围的组织。 是否存在枕中神经的卡压，以及它的卡压的程度？所以，如果怀疑得了腕管综合征，一定要专科就诊哦。我的朋友思思最近左手总是感觉非常的麻木，特别是睡觉的时候，甚至会麻醒。他以为呀是自己睡姿不正确压到了左手，但是医生却说是颈椎病的原因，这是为什么呢？ 因为我们上肢的神经是由颈段的脊髓发出，然后经过一侧的胳膊，一直发散到我们的手部。如果有颈椎压迫到了神经，可以出现手的麻木、疼痛，甚至出现肌肉的萎缩和无力。所以，如果出现思思这样经常手的麻木，一定要尽快就诊，找准病因哦。 思思的奶奶最近右脚脚趾头又麻又痒，以为自己得了脚气，去医院一看，医生说这是神经病理性疼痛。那么这到底是怎么回事呢？神经病理性的疼痛是指感觉神经传导受到了损伤所导致的疼痛的感觉。当疼痛很轻微的时候，有的时候表现为痒、麻麻木木的，像蚂蚁走过一样；那么当很严重的时候，就会出现疼痛的感觉，譬如说撕裂一样的疼痛、拉扯一样疼痛。 闪电一样的疼痛，甚至有烧灼一样的疼痛。 这些症状有的时候是由伤害性的刺激所引起，譬如说针刺、碰撞；有的时候是一些正常的触碰所引起，譬如说只是轻轻的用手抚摸上去就会觉得特别的疼；有的时候甚至像思思的奶奶这个样子，完全没有接触也会自发的痛、麻、胀、痒等等。如果出现思思奶奶这样的情况，大家记得考虑神经病理性疼痛的可能，并且及时就医寻找这些疼痛的原因哦。 思思的奶奶最近右脚趾头的麻木越来越重了，逐渐发展到了右脚的脚腕，这可把她吓坏了。去医院一看，医生说这是糖尿病性周围神经病。这是为什么呢？像思思奶奶这样常年的糖尿病患者，通常会出现一种并发症，叫做周围神经损伤，通常表现为脚趾头的酸、麻、胀、痛。 严重的时候，这种酸麻胀痛的范围呢，会从脚趾头逐渐向上发展，甚至波及全身。所以说，如果出现了肢体末端的麻木、胀痛等等情况，记得考虑到糖尿病性周围神经病的可能哦。如果我们出现身体上哪个部位的疼痛，怎样评估我们疼痛的程度呢？我们有一个疼痛的自评评定量表。 零分是完全不痛。如果我们出现了一些疼痛，但疼痛的症状比较轻微，不影响我们的睡眠、进食等正常的生活的时候，可以评为两分。如果疼痛的症状稍微有些重了，但是呢，只是轻微的影响我们的睡眠，这个时候评为五分。 如果疼痛的性质特别的重，睡着了都会疼醒，这个时候可能要评为八分。如果疼痛的特别的剧烈，完全没有办法生活下去，这个时候般评为十分，也就是我们评分的满分。所以，如果下一次我们出现疼痛去就诊的时候，记得告诉医生你疼痛的程度，详细描述你疼痛的性质，才能够帮助医生更好的判断你的病情哦。了解更多医学科普知识，请大家关注我。